farita arte farita inventita Saluton carai kai felice antagon odio mi montras de nove mian visagion qui el vi povas vidi kai mi volas pensi cum vi pri la rolo della gravezza della non tempo vi povas vidi ci tiun eh, strangan horlogion sur cio estas skribita la nederlanda vorto ne, kiu signifas nun en esperanto, sed se vi povas vidi, se vi turnas complete la literon, no, gi povas igi u, cae tio estas tre, tre bella orlogio laumei, ni ciam eh, pripensas la pasintetson antau covima n kai ni anca ciam pripensas la estontezon espereble post coviman sed tut probable coviman char laubi covimo restos eh, ec ciam la vaccinoi disvastigios tut monde char estas tut monda problemo io ni prepensu la nunon, iom pli. Cion ne volas fari por la nun La nun tempo gravas, cae mi pensas che gi pli cae pli gravos. Nu ja, ciam tempe por cun eh, mediti, restu cun ni, cun meditu cun ni. Dankon. Odieu, mi volas leghi kai mediti kun vi sur kelka i vorto e il articolo e la esperantisto Jaro Milokcent du de la redaxio kai mi legas rande de la fino de pagio cent quardec du kai comence de pagio cent quardec tri shanjo estas farita anca orilate la enhavo de nia gazeto Ien estas la programo kiun ni de nun pli malpli sekvados en ciu numero. 1. Nia afero Kiu ci rubrico en havos la tutan curantan parton de nia afero. Mi transaltas alla alia pagio. Du, Literaturo racconto i verso e cotopo. Por forigi la neagrabla in daurigoin, tra multa i numeroi, ni nun presados ciam raconteto in nur mallonga in. 3. El la mondo. Diversai interessai stigoi ne politicai. El la mondo. Articoleto i populara i scienzai, consilo i por la domo, cotopo. Quar, bagateloi, humorage, enigmoi, cotopo. Quin, respondo al la amicoi. Ses, novae esperantistoi, cai estas alia fraso sube kiun mi volas laut legi. Zorgadon pri constanta crescado de tiu ci rubrico, ni pleivar mega rekomendas al ciu i niai amicoi. Tiu fraso estas evidente grava pro la eh, spazio inter la literoi. Sep, anontsoi. Carai, mi volas nur inviti nin pripensi kiom grade la consilo e kai sugesto e de Zamenhof pri nia gazetaro ancora actualas. Shaina Salmike estas malmulte da literaturo nun kai tro multe da bagateloi. Tio estas mia start punto por instiginin pun mediti. Dankon provia atento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen sen fine.